तो दिली में होती तळमळ रे बोलती आहे सर तो उसळत सळसळ रे तिच्या गालावर तिळ तिच्या ओठावर तिळ तिच्या मानेवर तिळ मी पाहिलं किती वेळ हा सोपा नाही खेळ अरे तुझे गेला का बेटा पाणीपुरी भेळ रे आपण की आहे म्हणजे लागली खेळ पाणी मेरी संतुर ते मुस्कल आई बॉय रे मैं गरम दुतरती दुधावरची सारी उसकी आंखों के दिल पर मेरे गोली चली थाई रे आणि तीच माझ्या लेकरा जिंकण्याला लाता आई रे